هذا الملف يعني انتخابات الامريكيه وغيرها الى اي حد تعتقد انه كل ذلك لم يكن ضمن التوقعات على الاقل حتى النصف الاول من هذا العام آه، الى درجه كبيره نعم آه، يعني كانت العام 2019 آه، يعني مفاجئ بالاداء نوعا ما ولم يكن اشد المتفائلين متوقع مثل هذه النهايه الايجابيه سواء على اكثر من صعيد بالنسبه للاسواق الامريكيه والانفراجات الحقيقيه التي تحققت في الاسواق العالميه سواء كانت قضيه البريكزت او ما يتعلق بالاداء الملفت للانظار في بالنسبه للاسواق الامريكيه والاداء الايجابي والوصول الى الاتفاق الاتفاق المبدئي أو توقيع المرحلة الأولى من هذا الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية آه، طبعا هذا يعطينا آه، آه، أجواء إيجابية لبداية العام الجديد ومن المتوقع أن يستمر أو تستمر الأسواق بترجمة هذا الأمر أعتقد يعني هناك بعض المنتجات من العملات التي ترتبط بآفاق النمو العالمي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي على سبيل المثال بدأت بالارتفاعات أو عاد عادت الارتفاعات التي كانت قد بدأتها منذ آه، حوالي ثمانية أسابيع تأكيدا على أن هناك انفراجة ايجابيه فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة التجارية التي يعني كان لها ثقلها آه، آه، نوعا ما على أداء الأسواق العالمية وعلى ال emerging markets أو الأسواق آه، الناشئة على وجه التحديد هذه الانفراجة الإيجابية بالتوقيع المبدئي والتفاؤل بالمرحلة القادمة سبب نوع من الارتياح وزاد الطلب حقيقة في المرحلة الحالية خصوصا أنه كمان نحن عم ندخل ممكن ندخل قريبا أيضا مع 25 يناير بعطلة فتره راس السنه الصينيه وما الى ذلك ممكن ان آه، يكون هناك آه، آه، ابتعاد عن الاسواق بعض الشيء ولكن النقطه الاهم ان هناك انفراجه ايجابيه نلمس هذا الامر من خلال البيانات التي قد صدرت سواء كان من الاقتصاد الصيني او من الاقتصاد الامريكي ولكن ملامح التباطؤ لا تزال واضحه وظاهره على الاقتصاد الصيني على وجه التحديد. يعني الملفت بانه على الرغم ربما من يعني ما تحدثنا عنه والتفاؤل بالملف التجاري ويعني الصعود الذي شهدناه على المؤشرات المؤشرات الأمريكية في الجلسات السابقة إلى أن جلسة البارحة كانت سلبية وشهدنا ضغوط على الداو جونز أفقدته قرابة ال 200 نقطة كيف تفسر ذلك؟ هل وصلنا لمرحلة التشبع الشرائي بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية برأيك؟ يعني آه، آه، بلا شك انه اللي كان يوم امس هي عمليه جني ارباح وتخارج من السوق قبل نهايه تعاملات هذا العام وهذا امر وارد جدا وتم حدوثه اكثر من مره خصوصا بعد مسلسل الارتفاعات القويه وتصحيح ب 200 نقطه على الداو جونز الذي اضاف اكثر من 30% خلال هذا العام فقط اعتقد هذا امر بسيط جدا ويجب ان يتم ترجمته على ان هناك نوع من الانفراجات تخارج من السوق عمليات جني ارباح بشكل واضح قبيل نهايه تعاملات هذا العام وهذا امر طبيعي آه، جدا ومن المتوقع مع عودة الأسواق لفعاليتها خلال مع بعد نهاية آه، آه، آه، موسم العطلات وبداية العام الجديد أن يعود الداو جونز لأنه الداو جونز أو الأسواق الأمريكية ما هي إلا ترجمة لوضع الاقتصاد الأمريكي حاليا والذي تبرزه بياناته الاقتصادية أو ال macroeconomic news اللي هي إلى درجة كبيرة تعكس يعني صحة في قطاعات الاقتصاد الأمريكي سواء كان بقطاع صناعة التحويلية أو سواء كان آه، آه، نعم. سوق العمل على وجه التحديد آه، الصناعات التحويلية بعض التراجعات طفيفة ولكن نحن لا نزال في أداء إيجابي وأيضا مع وجود هذه الانفراجة بالعلاقات السياسية هناك نوع من التفاؤل بالمرحلة القادمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تحديدا أو بالنسبة للأسواق الأمريكية عملية التصحيح الكبير الذي لا نزال نتحدث عنه أو يتم الحديث عنه بشكل كبير لا توجد قواعده بعد وإنما يوجد مزيد من التيسير في الاقتصاد وأسعار الفائدة تعتبر منخفضة ومناسبة لت تشجع مزيد من الارتفاعات في اسواق الاسهم. نعم، طيب آه، الذهب آه، يعني آه، استطاع ان يخرج من افق ضيق لازمه لقرابه اربع اعوام وتنفس في 2019 اعطانا مستويات ال 1500 دولار الاونصه، اجتاز الكثير من التحديات في اخر شهرين من هذا العام ويبدو أنه يقترب من إنهاء هذه الجلسة أيضا بمستويات متفوقة ربما هي الآن عند ال 15 أو ال 1526 27 إلى أي حد تعتقد سيد رائد بأنه الذهب لديه فرص لسه أكثر في العام القادم وربما سنرى مستويات قياسية حقيقية للذهب يعني أعتقد الذهب كان مضغوط بشكل كبير بوجود الفرصة البديلة لدى المستثمرين طوال هذا العام ولكن حقيقة الذهب أنه أصلا نحن في عندنا انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي أسعار الفائدة الحالية تعتبر منخفضة بشكل آه، نسبي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وبالتالي هذا يعزز مزيد من الضعف على الدولار الأمريكي وبالتالي آه، آه، يعزز كل السلع المقيمة بالدولار الأمريكي وعلى رأسها الذهب لعل الذهب سوف يجب أن يسلك ما سلكه البلاديوم سابقا وأن يكون الضغط إليه بالاتجاه الصاعد ولكن غزارة الفرص الفرص البديلة ووجود الفرص آه، في أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة سببت نوع من الابتعاد التدريجي أو التخارج التدريجي من الذهب والتركيز في هذا في الفرص الاستثمارية الأخرى إذا في عندنا ضعف بالدولار الأمريكي مع بعض الآفاق أو عدم الوضوح نوعا ما في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتطورات الحرب التجارية الصينية الأمريكية وفي نفس الوقت عندنا أيضا آه، آفاق البريكزت الجديدة كل ذلك قد يدعم ارتفاعات لأسعار الذهب الذي اعتقد ال fair value ممكن ان تتجاوز مع هذه الصعود الذي شهدناه على الرغم من قله آه، التداولات قد يتجاوز الذهب مستويات ال 1550 دولار للأونصة قبل أن ننهي الشهر الأول من العام القادم يعني يوجد لدينا مجال مفتوح مع هذه الارتفاعات الكبيرة إذا يوجد هناك طلب وطلب حقيقي على أسعار الذهب حاليا وممكن أن يتواصل هذا مع وجود ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الحالية بالتالي الذهب يعيد تسعير نفسه كسلعة موجودة حاليا بما مقابله من الدولار الأمريكي وبما يقابلها أيضا من الظروف التي تحيط بالاقتصاد العالمي التي لم تتوضح بالشكل الكافي وننتظر العام 2020 حتى يوضحها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاتفاق التجاري الصيني الأمريكي نعم. وأيضا فيما يتعلق بالبريكزت شكرا لك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group شكرا لك على هذه المشاركة